めっちゃめちゃうめえでかんわオリエンタルのスナックカレーたった3分抜くとめるだけ肉や野菜がいっぺん入っとるよみんなうはうはうはうは喜ぶよオリエンタルスナックカレー林回れせんぞ